Ого. И, и, а, и. Ща. Волшебные. Ой. А, Ничего. Ой. Ну, ну! А я лошадь, а я лошадь, пускачу куда хочу.